Mohon maaf daripada Yasin Assalamualaikum, apa khabar semua? Okey, hari ni Yasin nak buat video Minta maaf, Aha, video basically video ni pasal sebab Yasin hari tu yang eh, Pada sebulan lepas aku Yasin pernah buat Pernah buat satu live pasal yang mengatakan Facebook akan remove detail targeting Ah, Tu benar semua orang paling risau lah detail targeting tu adalah apa? Detail targeting tu adalah tempat yang contohnya Kalau Yasin jual paru renguk ni Contoh Yasin jual paru renguk Yasin nak target uh, orang yang suka keropok keropok ha ke keropok so eh, yang pilih snacks so bila saya tak snacks dia akan kecil kecilkan dia punya skop sebagai contoh kalau katakanlah si target umur 18 sampai 28 1 juta orang dalam Malaysia tapi saya bubuh snack sembuh snack tu keropok apa pun jajan apa semua tu dia akan jadi mungkin 500 ribu atau 200 ribu ha, tu maksudnya detail targeting so dikecilkan skop so video ni saya nak minta maaf sebab saya ingat Facebook akan remove 19, 19 ha- Januari So terima kasih kepada YR Mesin Tuan Hafizi Solihin uh, dia, te, dia cakap dia, dia, dia kata Okay um, Yasin share balik Ada orang cakap Pasal detail targeting Tanya Dan Yasin share balik Lepas tu dia cakap Cuba tuan tengok ni uh, dia, kata, dia highlight kan Starting Januari 19 Yasin baca Nanti hampa boleh tengok lah teks Teks Yasin tak pilih kot uh, ah, Teks Starting Januari 19 Januari 2022 kita akan remove Facebook lah akan remove detail targeting option that relate to topic ha, <laughs> bukan delete detail targeting delete benda yang relate relate dengan topik yang yang boleh jadi isu sensitif sebagai contoh uh, courses organisation and public figure yang berkenaan kesihatan, bangsa, etnik, batu political, batu agama dan sexual orientation. Sebagai contoh, uh, health causes seperti lung cancer awareness, world diabetes, world diabetes, chemotherapy, sexual orientation, same sex, LGBT, lah, tu. Then religion practice, batu Catholic Church, Jewel Holiday, semua dan benda-benda benda-benda benda-benda yang related dengan sensitif sensitif isu. So, basically pada 19 Januari 2022 ni Facebook akan delete benda-benda tu dah tak boleh letak dalam detail targeting. Sebagai contoh, mung, uh, sebagai contoh kalau kita nak promote uh, ah, akhir sebab kita ada pasal agama Yasin tak tahu ber berkemungkinan uh, kalau kita nak promote pasal apa nama event-event agama dia akan jadi susah berkemungkinan so Isin tak tahu sebab dia kata benar yang related dengan related dengan agama social issue so mungkin dia akan jadi susah kepada siapa-siapa yang buat siapa yang bisnes yang related dengan tu contohnya kesihatan ni pun dia kata head courses pun ada kesihatan tapi Isin tak pasti sama ada kalau kita cerita pasal kesihatan ni efek tak kalau nak X ataupun ada cara lain tak tahu lah bukan dia bukan efek buat X X boleh buat cuma detail targeting tu dah, dah jadi susah detail oh, kena ED maksudnya siapa-siapa yang <clears throat> ada awareness pasal lung cancer ni lepas ni dah tak ada so siapa NGO ataupun nak buat benda-benda ni dia jadi dah susah sikit dah susah sedikit bukan tak boleh boleh cuma jadi susah sedikit nah so tapi bagus jugalah benda-benda yang sensitif ni Facebook dah remove so terima kasih sekali lagi kepada Tuan Hafizi Solihin sebab dulu sebelum buat live pasal ni hampa boleh tengok video live ni semua orang takut lah biar betul kena buang betul pun nak kena buang <laughs> semua dah cok even Yasin sendiri pun dah cok tapi bila Tuan Hafizi ni share balik so Yasin oh baru pasan dia yang related topik saja yang dibuang so benda-benda yang sensitif issue akan dibuang lah sebab Facebook nak jaga benda mungkin dia nak jaga lah sebab dia tak boleh control kalau siapa ada buat contohnya political ni apa ni pasal-pasal public figure ni yang nak nak bantah public figure ni ke dia buat ads tak ada orang buat saya tak tahulah kalau luar negara macam tu kan kita tak tahu tapi itulah yang Facebook buat pada 19 Januari ni akan ada update baru pasal benda tu dan uh, itu saja kot daripada Yassin dan sekali lagi Yassin nak mohon maaf kepada semua siapa yang tengok video Yassin so panjang risau detail targeting masih ada ok uh, itu saja kot daripada Yassin semoga video ini bermanfaat dan teruskan buat ABS dengan berhemah lah kot sebab sekarang ni kita tahu main game Facebook agak pening tapi boleh je buat cuma kena pandai-pandai sikit lah ok itu saja kot daripada sin lerak dah bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekali lagi mohon maaf daripada Yasin ya yeah.